大家好，我是奥斯卡。大家买大头菜了吗？每个礼拜日早上五点到十二点了，长麦会到你的岛上呢出售大头菜，那价格大约是九十到一百一。也超意外。而周一到周六十二点前后，大头菜的价格都会有变动，那可以到怒克商店呢向狸猫询问一下价格。那如果价格很高的情况呢，你就可以卖掉大头菜赚一笔钱，就可以发大财。 那网络上又有很多预估大头菜价格的工具，加上价格变动呢，可以分波形、递减型、三期型、四期型。有些人甚至会使用时间穿梭的方式来买卖大头菜。那我自己试过，大部分价格就变成递减型的。 而且穿梭到过去或者下个礼拜呢，大头菜就会烂掉，所以这时候有个靠谱的朋友就很重要啦，你就可以到朋友的岛上做买卖。那像跟阿斯卡一样呢，是边缘人的话怎么办呢？那今天呢就来推荐大家这个网站。 它是一个大头菜的交易平台。这个网站呢是世界各地玩家开放它的岛屿，以及它入岛的一个报酬啊，还有它大头菜的价格。我们这边填好名字之后，在选好的岛屿后面点选加入或者排队，就可以取得到登录它岛的密码，那可以到它岛进行买卖。所以今天呢，就来买卖给大家看吧。取得到密码之后，我们就可以出机场。输入刚刚取得到的密码。 那我们就可以出发喽！哇，到别人岛喽！到别人岛了，千万不要去弄坏别人的装饰哦！因为不知道岛主呢什么时候会关岛，所以呢，我们可以透过地图呢，赶快找到商店，慢卖掉大好菜。 这次选的价格四百二十块，来看一下是不是有这个价格。哇，还记得我买的时候大概是一百零二元呢。转翻！然后买卖完之后，就要给岛主他的报酬。 基本上大家时间都一样，礼拜日是没办法去买卖大头菜的哦。所以我会先穿梭到上一个礼拜日，买卖完一次大头菜之后，会把剩下的钱呢拿去再买一次大头菜，要做第二次的买卖。好，以上就是今天的分享。买卖大头菜呢，真的很像现实中炒股票一样，所以说呢，投资理财呢有赚有赔。在购买前，请你要详阅公开说明书。 那如果说今天影片对大家有帮助呢，请要帮这影片按个赞。往后我会出有关于动物生友会相关的影片，那记得要订阅我的频道，然后分享。好，那我们今天先这样，拜拜。